мы сначала немножко методологии дадим, потому что очень важно понимать сам процесс и как он происходит. И потом будем давать технологии и обсуждать их вместе с вами. В том числе, хотя это и не планировалось, но меня вчера очень усиленно напросили женщины дать э, предварительные упражнения по открытию ясновидения. Это, это дополнительное я постараюсь дать стараюсь дать такие, какие попроще, то есть чего можно начать, от причем это уже отработанные психологии, они уже тысячу лет на самом деле на Земле работают, просто не все люди знают это. А некоторые уже им пользуются во всем. Вот такие картины я вам дам. Значит, сначала о методологии. Первый и как бы алгоритм, который надо усвоить, он заключается в том, что ментальное управление вот, всей биофизикой, биохимии организма, оно достигается через развитие человека, а не как-то еще. Понимаете? Только через развитие. Многие хотят прийти и получить как подарок. Ты мне дай, ты мне сделай. А я через развитие и причем через духовное развитие прежде всего. У нас сейчас пошло как бы в движение и в этом учении очень много людей из науки в том числе. И вот, к сожалению, у нас в Москве, ну это уж порядке анекдота, небольшой попали, был ну, случай – компьютер вырубился во время работы, и ну, человек, который с ним работал, он ясновидящий, он умеет разговаривать с сервами, вдруг прибегает ко мне и говорит, Раймонович, компьютер требует, чтобы вы сюда пришли. Он не хочет продолжать. А, а делали фильм, по сути дела, монтировали по нашим технологиям, а компьютер отказывается это делать, понимаете? это ему как бы ну, против шерсти получается. То есть без него все будет происходить в жизни, а это они этого не хотят. Ну вот, я пришел там, значит, а он вообще вырвался и все. Я э, потом, значит, стою там, чего-то обсуждаем, вдруг он опять врубился и говорит, пусть он идет. <laughs> Компьютер разговаривает, понимаете? Вот на уровне парадокса, как бы вот, ну, ну что это? Но если бы это в жизни не, случилось, ну как бы я смог такое выдумать и вам рассказать? В жизни произошло. Зло так говорит, пусть он уйдет. Его там Олег спрашивает, Пулатов, который с ним работает, почему? Он что, не понимает, что мои палаты не выдерживают его энергию? Говорит, ну тогда врубайся сделано, и начинаю монтировать материал. Не буду. Не буду. А если мы материнскую плату поменяем на более мощную? Завис. Молчание вдруг раз, и все включилось. <laughs> И начало работать, как это. То есть, вот как бы анекдот. Но это просто другая реальность. Мы привыкли жить в одной реальности, думаем, что другой не существует. Но вот она. Добавились возможности, в том числе общения с этой техникой. Окажется, с ней можно разговаривать, с ней можно договариваться. За плату он всю работу сделал, замечательно сделал. Как только услышишь, что более мощный материнскую шарлатанность. так тут же все было, что требовалось. Ну ладно, это так, отвлечение. Так вот, наша работа с учеными, которые сейчас очень многочисленно пошли как бы э, исследовать это явление, и заниматься, и учиться, причем приходят очень разные люди даже конструкторы космических кораблей стали учениками, уж казалось бы, как это. Из Королевского центра приходят и учатся. И в интернете вы можете найти их выступления по этому поводу. Они, оказывается, начинают применять вот эти технологии в своей работе по космосу. Вот, например, была статья профессора Вескина Юрия Вольфовича. Это сподвижник Королева, человек, который, э, ну, благодаря которому вся гидравлика наших космических кораблей существует. Он об этом а, рассказал публично, понимаете, это уже в прессе, это в интернете можно найти. Вот выступление его в «Белых облаках», там, где была презентация моей книги, он рассказал тоже об этом случае, вы можете на ютубе найти, посмотреть Белоголка, презентации книг Аркадия Петрова, там его выступление. И он рассказывал, как во французской Гавиане, где должен был э, запуск состояться космического корабля, вдруг отказала, отказала гидравлика. Уже запускать надо, два дня осталось, и ничего не могут сделать. И он вдруг решил применить один из наших методов то есть диагностики, вот этой ментальной диагностики корабля. И ему сразу показали узел, где находится вот это вот, ну как бы, поломка или там неблагополучие. Они на следующий день заменили, через день ракета полетела по графику, как положено. И он об этом рассказал, не побоялся, что его так шизофреником начнут называть, а кем-то еще. Он ну, и статья была, и его личные выступления вот, э, на этих мероприятиях, посмотреть. Таких людей становится все больше. Но я заметил одну такую вещь, что как бы сейчас не в обиду нашему ученому, который здесь тоже сидит, вот, что лучше не наученный, чем переученный. Очень трудно изменить ход мышления ученым, который уже, вот, понимаете, в этих константах, в этих прописях своих научных, уже настолько увяз, что он из них не может вырваться. Но если вырывается, у них очень идут серьезные изменения. Вот с нами работал, например, Э, профессор Пытьев, это заведующий кафедрой физики МГУ. Он много лет с нами работал, у него очень интересные работы, они тоже опубликованы. И он прямо описывает подетально, что делали, какие эксперименты проводили с магнитными полями в том числе, там очень интересно вот с нашим участием, То есть он прямо говорит, вот Петров, Арепьев, мы с ним работали, чего достигли там, эти эффекты вот, так называемого прямого видения, как он их термирует в своей, так сказать, работе. Вот таких ученых очень много, но очень трудно, очень вязко их сознание перестраивается, очень, потому что они находятся вот в таких шорах научных. Тысячи лет жили по одному алгоритму. Тысячи лет. И вдруг предлагают совершенно другой алгоритм работы. Работа через управление сознанием всеми процессами жизни. Не трактором можно строить там дорогу, не краном дома, оказывается, можно через свое сознание задавать определенные ментальные технологии, принтирование такое ментальное применять, и будет вырастать дом, и будет строиться дорога. Но это один человек сделать не может. Это должно измениться коллективное сознание. Вот почему наибольшие эффекты всегда достигаются в группах. Не один человек где-то сидит, долго в носу пальцем ковыряется и что-то там меняет. Нет. Когда сознание всех людей начинает согласованно работать, вот тогда и получается результат. Причем он совершенно очевидно обозначен в науке. Только ученые не знают ответа, почему-то на этот вопрос. Я вчера вам говорил об этом, помните? Как безмассовые квантовые частицы становятся корпускуляром. То есть уже материальные частицы. Как? Вот безмассовые частицы, квантовый мир. И вдруг раз объединился 100 без массовых частиц получился электрон. Как это может быть? Вот у нас здесь есть очень крупные ученые, физик, Может быть, он знает ответ на этот вопрос? Нет, там человек нет. Не, я скажу. Есть, да? Есть такой ответ? Есть ответ, да. Ой, мне бы было легче. Смотрите, то есть, по крайней мере, согласно современным представлениям материи существует двух ипостасях, да? значит, электромагнитное излучение и, соответственно, значит, э, то, что вы назвали корпускулярной теорией, ну, да, пластмассовой. Да. Поле, волна, если мы действительно возьмем, соответственно, формулу Эйнштейна, которую никто не отменял, Е равняется МЦ квадрат, так? то есть отсюда, получается, существует внутренняя энергия частиц, которые, соответственно, значит, соответствуют массе, там m стоит, да? С другой стороны, та же самая энергия, это есть произведение частоты на постоянную планку. Так вот, что получается? Если происходит резонансный переход между этими энергиями, то физики вполне допускают такую возможность превращения безмассовой частицы в массовую. А откуда, что она, а откуда берется резонанс? А? Откуда берется согласен, резонанс? Согласен, согласен. То есть, то есть, по крайней мере, но, э, как говорится, везде в квантовом мире, но это как бы пока постулат, что все передачи э, между материальными объектами существует именно в резонансе. Почему? Потому что это самая простая форма передачи энергии без потерь. Без потерь. Понятно, да? Резонанс возникает за счет информационного управления. Правильно. Кто, кто осуществляет информационное управление. Так, если так э, все подходить, тогда мы можем только сказать, вот наше незнание – это Бог. Все, понимаете? Все. На этом все закрывается. Вообще-то очень хорошее проявление на самом ну деле, да. действительно очень точное. Наше незнание – это Бог. Все. Но, но каждый человек создан по образу и подобию. Думаете, это случайные слова это так и есть. Мы тоже боги. Только потенциальные, не актуальные еще. То есть у нас есть потенциал, который не реализован. И вот, когда мы начинаем раскрывать постепенно свои возможности, мы также постепенно, не сразу, становимся богами. Понимаете? А эти частицы квантового мира подчиняются сознанию богов. То есть, чем больше вы стали Богом, тем больше вам подчиняются частицы. Тогда вам не нужны ни тракторы, ни краны. Атомы все сами сделают, сложатся какие угодно конфигурации, станут необходимыми молекулами или более крупными ассоциациями. И мы строили дороги и дома без всяких заводов, без всяких загрязнений, только потому, что ваше сознание, оно обоженное. Поймите разницу, обоженное даст импульс, даст такую, построить такую задачу, такую повелительную регуляцию, от которой это все придет в определенное движение. Вот, по сути дела, нас этому и учат быть богами. У нас в голове сотни тысяч нейронов мозга. Каждый нейрон – это библиотека знаний, причем мощнее, чем наши современные крупнейшие библиотеки. Каждый нейрон. А в активном состоянии от силы 1%. Вот там, где один процент, там мы, люди. А если мы их активизируем и получим доступ во все остальные нейроны и к этим знаниям, которые там хранятся, мы люди. Вот он И если вы начинаете на жизнь и на знание жизни смотреть через эту как бы оптику восприятия, все меняется. Вот в библейских текстах есть много всяких историй, аллегорий, но понимаем ли мы их? Судя по тому, что делаем, не понимаем. Вот, например, есть история о том, как апостолы стали приносить к Иисусу младенцев для того, чтобы он так их крестил. А этот процесс идет повсеместно, во всех церквях, везде крестят детей. Наши попы крестят. А что сделал Иисус? Он отверг, причем очень категорично отверг такой подход апостолов, считая, что каждый человек в своем развитии должен делать самостоятельный и осознанный выбор. Понимаете? Осознанный. Младенец ничего не осознает. Его принесли и крестили. Все. Иисус это отверг. Церковь это не отвергает. Потому что церковь это, по сути дела, обряд веры. Там давно утратили смысл учения того же Иисуса, именем которого они все смысл учения Иисуса один, а то, что они делают, это совсем другое. Причем, видите, с негодованием отверг. В Боге раздражения нет. Здесь надо понимать. Негодование – это отрицание. Это не раздражение. Непреклонная позиция, по сути. Вот что такое негодование. привести детей для учения и привести детей для крещения – это не одно и то же. С другой стороны, Иисус же говорил, приведите ко мне детей. Это тоже его слова. Но для учения. То есть мы должны научиться все творить ментально. А как творить ментально? Не пощупать, не потрогать, не понюхать невозможно. Следовать тоже никак. Только допускать теоретически то, или допускать теоретически другое, или третье. А вот таких уже как бы твердых определений нет. Все только как бы в границах допуска. Можно так, можно эдак, можно как-то еще по-другому. Но на самом деле подтвердить можно. Прежде всего результат. Если проведено ментальное управление и достигнут результат, значит это действует. Правильно? Если это сделал 10, 100, тысячу раз и тысячу раз получилось, это уже доказательство. Когда мы начинаем вот это движение, учение древа жизни, наверное, многие из вас помнят, как на нас накидывались, что у нас писала пресса, что говорили по телевизору. Я же помню ту еще передачу Пиманова, где там портрет Григория Петровича Громового показывают на весь экран и говорят, ну этого посадили. Потом вдруг портрет меняется, уже мой появляется на экране. А этот почему еще на свободе? Вопрос. Вот под таким давлением это все начиналось. Потом заглохли. Ни слова, ни писка, ни моей голода а теперь уже и похваливать начали. Почему? Потому что задавили фактами. Можно спорить со словами. Ты говоришь одно, я в ответ тебе говорю другое. Ну, перепалка такая. Можно сказать, намучили, можно сказать, как угодно. Но если факты, куда деваться? Ведь Например, регенерация органов зарегистрирована у тысяч людей уже сейчас. Причем не в одной стране, а по всему миру. И там об этом пишут в газетах, там об этом рассказывают по телевидению. Вот посмотрите, мы буквально э, несколько дней назад появилось мое интервью, которое я делал в Будапеште для телевидения. Там рассказывают уже об этом. Там, там не замалчивают. Там выступают крупнейшие ученые, как есть тоже в интернете, можно легко сейчас найти, директор германского онкоцентра Лотар Фермайза, пожалуйста, рассказывает о том, что происходило, в общем-то, в стенах, в том числе и его института. Это когда я в Гамбурге, как раз в Гамбургском университете проводил семинары, и там это случилось. А рака вылечили совсем по-другому. У него там врачи будут начали поднимать. Как мы будем дальше резать скальпелями, если мы уже увидели, что можно излечить от рака совершенно по-другому, не калечить человека? Он об этом рассказывает. Да где еще рассказывает? На международной конференции онкологов. Там в том числе лауреаты Нобелевской премии сидели. И меня туда пригласили выступить. Причем там был регламент. 15 минут обычно выступающим, 25 минут давали лауреатам всяких премий, там международных и всяких различных премий, то есть им на 10 минут больше. А меня они там не отпускали 4,5 часа четыре с половиной часа я стоял перед ними, рассказывал. И в моей переводчицей была девочка, и, фамилия у нее Петри, я запомнил, не помню, и Женя, по-моему, Петри, вот, которая была слепая, пришла на занятие в Гамбурге, и мама врач привела, ну не мама, врач, и она привела ее не в клинику лечиться, а привела к нам у нее вернулось зрение, и она была моей переводчицей, она знала русский язык, и читала текст, и там все обалдели. Потом, когда закончился ну, перерыв э, в конференции, когда выступление закончилось, мы вышли там, чтобы попить чай. Все эти ученые бросились, и там было очень много, там человек 800 или 900 собралось, там гигантский зал, весь битком. Щупали ее, прям, ну, не могли поверить, как это. Вот человек слепой и вдруг стал видеть. И это все сейчас есть, все в свободном доступе. Открывайте YouTube, набирайте там любые каналы, они почему и на ваших каналах, в Казани есть, по-моему, тоже. Есть как материал? Выход на YouTube, ТВ да. жизни Сейчас очень много сайтов рассказывают об этом в Ютубе, а сейчас это стало темой такой большой, очень большой темой. То есть вот как все изменилось, от гонений, да по сути дела, он, ну, как Неумывакин сказал, да его надо на паланкинах носить. Неумывакин, который является патриархом российской медицины, объявил себя учеником Аркадия Петрова, публично, в Центральном доме ученых города Москвы. И объяснил, все, о чем я мечтал в этой жизни, он в этой жизни воплотил. Это же какой поступок ученого? И вот такие факты нарастают, нарастают, нарастают. Почему? Потому что есть результаты. Если бы было одно говорение, это было бы одно. Ну, раз послушали, два, на третий всем бы надоело. Правда ведь? А вы приходите уже сколько лет, многие из вас приходят. Почему? Потому что вокруг вас происходят эти события. Тот то этот излечился, у этого орган вырос, а даже все здесь происходит. Даже не надо куда-то за границу, где-то здесь, в Казани. Уже десятки таких случаев, когда выросли пор, с этими людьми можно встретиться, их можно как там, что говорите на этой конференции, пощупать, если, если не верить просто в глаза. Но это факты. И факты неотменимые. Так. Сейчас посмотрим, что надо еще. Вот. Очень важный момент. Душа – это матрица божественного присутствия в человеке. И она работает на совсем других энергиях не те, вот, о которых мы говорили, электромагнитные. Это уже не мир души. Это восприятие уровня сознания электромагнитная душа, она работает совсем на других энергиях. И вот на прозрение души надо опираться. Вообще-то все в основном открытия, изобретения, они делаются не путем того, что вот там к единице прибавили другую единицу, получили два, то есть не на уровне линейной логики, а путем озарения. А это уже другая логика, многомерная. Мы еще так мыслить не умеем многомерно. У нас линейное мышление. Точка, другая еще одна точка, еще одна точка. Вот линия получилась. Мы так и идем от точки к точке. А Бог мыслит параллельно. Для него все события сразу. И никаких подразделений на дискреты у него не существует. То есть мы должны обрести божественное мышление. То есть нам надо отказываться от линейной логики. И вот один из таких прямых текстов Создателя, а мы учились по текстам Создателя, понимаете? То, что я вам даю как текст, у нас было как урок. То есть вот был стол, допустим, да? Отец Небесный нам преподавал, была парта, чуть побольше, большая парта, за которой мы сидели вдвоем, сыграли молебен. Была доска. Доска была как, по сути дела, как экран. Она ну, что угодно могла показать. Могла показать космос, могла показать внутреннее состояние там, клетки или чего угодно. То есть все, что надо, тут же проявлялось как некая картина. И вот Отец дал такой нам текст. Вот вдумайтесь в него, потому что за внешней простотой текста на самом деле очень большие сложности мира стоят. Но это прямой текст Создателя. Это его откровение. Он так с нами разговаривал, он так нас учил. И он говорил, а кто знает меня в лицо, если не вы? А кто может знать мой возраст, если не вы? А кто мог понять меня правильно, если не вы? И кому я даю силы свои, если не вам? А где царство мое? если не в вас? И где сердце мое, если не у вас? Задумайтесь, где вы и что делаете, если вы не во мне. Задумайтесь, где вы, где любовь моя, если не в вас. Я никуда не исчезаю, никуда не улетаю я иду в дом мой, а где он, если нет вас? Нет вас без меня, и меня без вас. Нет отца без сына, и сына без отца. И вот такие уроки. Казалось бы, простые слова, но очень, очень, очень глубокие. Они открывают большие горизонты нравственного понимания самого себя. И вот я хочу еще дать один такой пример, который дал Игорь Репина. Мы с ним, я еще раз повторяю, мы все проходили вдвоем, потому что если вы откроете Библию будущего замен грядущего, да, которую он сдал, три тома там как начинается? Двое из трех были с отцом. Двое из трех добылись. И вот текст. он тоже очень интересный. «И видел я Отца, и говорил с Ним, и говорил Он, вот Сын мой, мир человека, мир Бога, мир ребенка и мир единый. Что видишь ты в душе своей, идущий к ней разными путями и достигший как границы души, так и центр, знающие в ходе в организм, как и клетки. В одной, в одной есть грани, и это норма. А в другой клетке, где есть утолщенная грань, это выход. И говорил отец, я спрошу у тебя его второй раз, что видишь ты в душе своей? И добавил, и не добавлял он слова другого. Я видел душу. В душе я видел развитие мира, глобальное макрособытие видел я и себя, как и каждый человек. Я посмотрел вокруг и увидел душу свою. Я понимал, что я в душе у Отца, в своей душе. И из своей души я видел весь организм и видел все вокруг. А в центре души я видел вечный образ, который собирался, как я видел, из всего мира, из каждой частицы и атома образ Отца Небесного. Я видел и понимал, потому что воочию имею встречу с Отцом, воочию с Ним говорю, слышу и вижу Его. Обратите внимание, образ Отца собирается из всего мира, из каждой частицы и атома. Это очень важно понимать. С верой своей души я начал настраиваться на центр, там, где яркий свет и Отец. И увидел, что душа моя растет в мире – является частью мира, является проявлением мира и имеет связь и связи с каждым человеком. Вот такой очень значимый текст. Он настраивает нас, по сути дела, настраивает, настроечный текст. У вас есть какие-то вопросы по этому отрыву? Ну, ну, Смотрите, этот вопрос задавали все философы, начиная с Сенеки и так далее. Значит, вопрос вот как. Если действительно допустить, что все это так, то почему в мире такие чудовищные несправедливости? Это не мой вопрос, вы понимаете, его задавали все философы откуда, откуда. Если, допустим, действительно Бог стремится, скажем, к такой гармонии сознания, равновесия, то почему вдруг такие в мире творятся чудовищные справедливости, войны и так далее? Это первое. Второй момент. Я вот воочию, будучи в Саудовской Аравии... Ну, хорошо, пожалуйста. Потому что действительно вопрос очень важный. Его задают только вы. Конечно. Он следующий неоднократно и в наших аудиториях. Поймите, пожалуйста, хотя бы на уровне физики. Если нет противоположного полюса, ну как у нас, минус и плюс, что образуется? Образуется стагнация. Нет развития никакого. Можно стоять на месте, можно прыгать на месте, но все это будет на месте. Благодаря тому, что мир поделен на противоположности, хотя там он единый. Обратите внимание, Бог-то единый. Мы только что говорили, что все в нем, все частицы атома. Бог-то един, но мы поделены на дуальность положительное, отрицательное, мужское, женское, плохое, хорошее, все поделено на дуальности. Образуется что? Образуется лага, лага развития. То есть то место, где мы можем развиваться. И на своей собственной кожаной шкурке испытать и хорошее, и плохое, и понять, что это такое. Я вчера вам рассказывал о том, что мне пришлось и гепатозом печени болеть, и раком, и диабетом, и инсультом. Чего только не было. Пять смертельных заболеваний. Почему? И если бы я не пережил это все на себе, где бы я взял сочувствие к тем людям, которые этим страдают в этой жизни? умозрительно это не постичь. Это можно постичь только через проживание, через опыт своей жизни. Вот Бог нас к этому готовит, чтобы мы понимали и светлое, и темное, и хорошее, и плохое. Понимали глубинно, на уровне собственного опыта, личного. Вот.